O, por ejemplo, a mí, otra cosa que me alivia mucho es decir, mira, voy a estudiar esta tarde todo lo que no tenga que o sea, todo lo posible, para luego irme a correr, porque es que a mí el ejercicio me ayuda muchísimo. Tú no sabes lo que es estar estudiando en casa y decir, ala, ya me ha llegado la hora, me voy a dar un paso, me voy a correr, me hago bici, todo lo que sea necesario. También me, me preparé como ejercicios para hacer en casa por si llovía, algo <laughs> que me hago de todo. Y luego otra cosa importante es la alimentación, sobre todo, porque si no tienes la alimentación correspondiente, no, no vas a rendir. Y eso me ha pasado a mí, que, que a lo mejor te obsesionas con la edad esta y dices, ah, no, no, es que estoy un poquillo gordita y no voy a un poco. Y se nota cuando te quitas de comer, se nota demasiado además. O sea que si te tienes Mira, grasa no <laughs> digo que no comas, porque ya tú, no te vayas a meter grasa para el cuerpo, pero una galleta, un dulce, que el azúcar, yo lo noto muchísimo. Yo, si te tienes que poner a estudiar y de repente dices, es que estoy cansada, es que te comes un, una galleta de chocolate y es que lo notas muchísimo. Es que no, no hay más.